Hello friends, siz English Club o'z kanaldasiz. Bugungi darsligimiz irregular verbs, ya'ni noto'g'ri fe'llar haqida bo'ladi. Bugun 10 ta ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan noto'g'ri fe'llarni misol gaplar bilan birgalikda o'rganamiz. Bu darslikni kanal kuzatuvchilaridan birlarining takliflariga ko'ra tayyorladim. Umid qilamanki, bu sizlar uchun ham foydali va qiziqarli bo'ladi. Xo'p, qani bo'lmasam avval bir irregular verbs ya'ni noto'g'ri fe'llar nimaligini bir eslab olaylik albatta buni ko'pchiligingiz bilasiz ya'ni agar siz grammatika o'qiyotgan bo'lsangiz agar bilmaydiganlar bo'lsa hmm, buni hozir ozgina eslab o'tib ketamiz bilsangiz siz uchun takrorlash bo'ladi ho'p ingliz tilida oddiy qilib aytganda fe'llar ikkiga bo'linadi to'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar to'g'ri fe'llarni siz o'zini ishlatishingiz mumkin qo'shimchalar qo'shib ya'ni o'sha grammatik struktura yoki zamonga qarab ozgina qo'shimchalar qo'shasizda fe'lni asosini o'zgartirmasdan ishlatishingiz mumkin lekin ikkinchi noto'g'ri fe'llar bor noto'g'ri fe'llarni siz zamonga yoki grammatik strukturaga qarab turib o'sha noto'g'ri fe'lni o'zini shaklini ishlatasiz har bitta zamon uchun yoki har bir grammatik struktura uchun Э, noto'g'ri fe'llarni o'zini shakli bor siz noto'g'ri fe'lni asosiy e, formasini asosiy shaklini o'zgartirmaysiz balki e, o'zini tayyor o'sha zamonlar uchun e, yasalgan fe'llari bor ularni ishlatishingiz kerak bo'ladi ho'p misol uchun hmm, here bu noto'g'ri fe'l base form ya'ni asosiy asosiy formasi asosiy shakli here eshitmoq Hop, simple past, ya'ni oddiy o'tgan zamon uchun mm, ishlatiladigan shakli heard bo'ladi, heard. Uh, a past participle, ya'ni bu odatda present perfect yoki past perfect zamonlar uchun heard bo'ladi, xuddi uh, simple pastga o'xshash. Yoki misol uchun uh, mana buni ko'ramiz. Take. Mana 3 uchtasi 3 xil. Take olmoq, base form ya'ni asosiy formasi e, olmoq take ho'p simple past bo'lsa ya'ni oddiy o'tgan zamon uchun took oldim e, oldim yoki oldi e, past participle ya'ni o'sha present yoki past perfect uchun taken hm? olin olingan bo'lishi mumkin olishgan yoki men oldim albatta hozir buni shunchaki ma'nosini aytganda hmm, simple past bilan past participle farqini farqi bilinmaydi siz agar simple past e, present perfectlarni zamonlarni o'rgangan bo'lsangiz buni farqini oson anglashingiz mumkin ho'p bu muhim emas hozir siz agar buni bilmasangiz hozir xavotir olmang gaplarda ko'rganimizda e, bu irregular verbs ya'ni noto'g'ri fe'llar sizga anchagina tushunarli bo'ladi ho'p bugungi o'rganadigan fe'llarimiz o'nta fe'llar ya'ni mana shulardan iborat beat become join drive eat forget grow hold keep leave ho'p hozir men sizlardan bir narsa so'rayman siz hozir kommentda mana shuni mana shu fe'llardan bilganingizni ikkinchi uchinchi shaklini yozing misol uchun beat bo'lsa beat bu birinchi shakli mana shu fe'llar hammasi birinchi shakli birinchi shakli deganimda xuddi mana bu joydagi base form ya'ni here no leave e, mana shu birinchi shakl ikkinchi shakl simple past e, uchinchi shakl past participle hozir siz mana bu yerda birinchi shakllar berilgan bo'lsa siz hozir mana shu fe'llarni bilganingizni ikkinchi shaklini kommentda yozing nomerini qo'yib yozsangiz bo'ladi birinchi shaklni yozishingiz shart emas e, va oxirida bularni hozir hammasini ko'rib ketamiz misollar bilan siz oxirida keyin xatolaringizni tekshirib olishingiz mumkin va yana o'zing o'zgartirishingiz kerak bo'lsa kommentingizni ozgina o'zgartirish kiritishingiz mumkin ho'p ozgina to'xtab turaman qani bo'lmasam kommentda hozir bilganlaringizni yozing Umid qilamanki, siz videoni to'xtatib hozir yozdingiz va endi davom etamiz. Xo'p, birinchi beat, beat, beaten. Beat degani e, ikki xil ma'nosi bor. Beat yutmoq, ya'ni birorta aytaylik o'yinda yutmoq, biror kimni biror kimni yutmoq e, va ikkinchi ma'nosi urmoq, beat, urmoq ma'nosi bor. Xo'p, beat, beat, beaten. Hozirgi zamon o'tgan oddiy zamon va bitin bu past participle uchinchi shakli bir ikki uch misolda ko'ramiz do you think you could beat him do you think you could beat him ho'p ma'nosi aytyapti seningcha sen uni yuta olarmiding do you think you could beat him hm, seningcha sen uni yuta olarmiding ya'ni qanaqadir o'yinni nazarda tutyapti bu yerda qanaqadir o'yin bo'lsa yoki musobaqa bo'lsa ana shunda sen uni yuta olarmiding deyapti beat beat bu yerda birinchi shaklda kelyapti beat ya'ni base form uh, could coulddan keyin mana odatda ko'pincha yordamchi fe'llarda ya'ni could should could should will shunga o'xshagan yordamchi fe'llarda e, asosiy formasi ishlatiladi ya'ni base form birinchi shakli ishlatiladi beat ho'p ikkinchisi endi we beat the home team yesterday we beat the home team yesterday biz deyapti kecha home team home team degani bu e, o'sha e, aytaylik nima deydi mahalliy tim mahalliy jamoa bo'lishi mumkin yoki o'sha bitta shahar bo'lsa o'sha shahardagi jamoa o'sha shahardagi jamoani nazarda tutadi ya'ni o'zi o'zini shahridagi jamoa yoki o'zini davlatdagi jamoani nazarda tutadi biz o'sha jamoani ya'ni o'zimizni shahardagi yoki o'zimiz davlatdagi yoki mahalliy jamoani yutdik deyapti we beat deyapti beat beat birinchi ikkinchi shakli bir xil bo'ladi betniki demak ko'rdingiz bu yerda o'tgan zamon uchun ishlatilyapti ya'ni yesterday o'tgan zamon we beat the home team yesterday yesterday beat o'tgan zamon bo'lyapti ha bu yerda asos oddiy shaklni ishlatdi ya'ni base formni ishlatdi asosiy shakl yordamchi fe'ldan keyin kelgani uchun biz asosiy shaklini ishlatdik Hop, üçüncü shaklni ko'ramiz endi. Past participle, ya'ni beaten. I've never beaten Tom at chess. I've never beaten Tom at chess. Men deyapti, hech qachon e, Tomni shaxmatda, shaxmatda yuta ol yut, yutmaganman. Men hech qachon Tomni shaxmatda yutmaganman deyapti. Э, mana e'tibor bering men boya aytdim uchinchi shakli ya'ni past participle beaten e, perfect zamonlar bilan ishlatiladi dedim e, mana present perfect bilan kelyapti i've ya'ni i have have never have beaten have beaten e'tibor bering present perfect bilan birga kelyapti hech qachon tomni shaxmatda yutmaganman Xo'p, ikkinchisi become became, become. Birinchi shakli become, became, become. Hop, I'll become your friend if you move here. I'll become your friend if you move here. Men seni do'sting bo'laman deyapti. I'll become, ha, become bo'lmoq degani, ma'nosini aytib o'tmadim. Men seni do'sting bo'laman agar deyapti, if agar you move here sen shu yerga ko'chib o'tsang sen shu yerga ko'chsang ko'chib kelsang you move here bu yerda yana will will kelasi zamon bo'lyapti will kelasi zamon bilan ya'ni yordamchi fe'l will kelasi zamon yordamchi fe'li bilan become birinchi shaklini ishlatilyapti hmm, fe'l ya'ni noto'g'ri fe'lni birinchi shakli kelasi zamon uchun kelasi zamon yordamchi fe'lidan keyin birinchi shaklni ishlatilyapti mana bu ikkinchi shakl yoki uchinchi shaklini emas the situation the situation became a problem for bob the situation became a problem for bob the situation deyapti the situation holat vaziyat situation vaziyat yoki situation deb o'qishingiz ham mumkin situation Э, holat deyapti vaziyat э, bu vaziyat became bo'ldi became bo'ldi a problem muammo for bob bob uchun bu bu vaziyat bob uchun muammo bo'ldi became mana ikkinchi shakli ya'ni past simple э, zamon uchun ishlatilyapti endi uchinchi shakli become birinchi shakliga o'xshaydi uchinchi shakli jason has become an excellent doctor. Jason has become an excellent doctor. Jason deyapti has become uh, bol bo'lgan bo'ldi uh, zo'r ya'ni zo'r doktor zo'r doktor bo'ldi deyapti Jason zo'r doktor bo'ldi has become mana e'tibor bering yana become 3-chi shakli ya'ni bu noto'g'ri fe'lni chi shakli uh, present perfect zamon bilan birga kelyapti ya'ni has bilan undan oldingi misolimizda ham have bilan keldi mana has bilan kelyapti davom etamiz drink drank drunk drink drank drunk mm -hmm. ichmoq degani drink birinchi shakli ikkinchi shakli drank uchinchi shakli drunk I'll drink something when I get there I'll drink something when I get there. Uh, men ichaman deyapti. Mana kelasi zamon bilan kelyapti. I'll drink men ichaman. Something biror narsa. Men biror narsa ichaman when I get there. Qachonki men u yerga yetib borsam. Men u yerga yetib borganimda nimadir ichaman. E'tibor bering yana kelasi zamon will drink. Will drink kelasi zamon yordamchi fe'lidan keyin Э, birinchi shaklini ishlatyapmiz noto'g'ri fe'lni birinchi shakli I was so thirsty I drank two bottles of water I was so thirsty I drank two bottles of water yoki water yoki water ho'p qaysi birini ma'qul deb bilsangiz talaffuz qilishingiz mumkin water water water hope i was so thirsty men shu qadar chanqigan edimki i drank men ichdim two bottles of water ya'ni ikkita e, bakalashkada suv ichdim deyapti ikkita e, ikki bakalashka suv ichib yubordim i drank mana past ikkinchi shakli past simpleda drank bo'lib kelyapti ya'ni o'tgan zamon bo'lgani uchun uchinchi shakli have you drunk any water yet have you drunk any water yet ho'p suv ichdingmi deyapti oz e, e, hozirgacha suv ichdingmi yoki e, chiroyliroq tarjima qilganda haliyam e, haliyam suv ichmadingmi hali ham suv ichmadingmi deb tarjima qilsangiz bo'ladi hop muhimi drunkga e'tibor beramiz bu yerda drunk yana bu yerda have bilan kelyapti ya'ni present perfect zamoni bilan have you drunk drunk present perfect demak perfect zamonlar bilan uchinchi shakli ishlatiladi e'tibor bering drive draw driven drive haydamoq degani draw driven ikkinchi uchinchi shakllari he is going to drive to the airport this evening he is going to drive to the airport this evening mm -hmm. u aeroportga e, bugun kech bugun kechqurun e, mashina haydab boradi deyapti u aeroportga boradi mashinada ya'ni mashina haydab boradi bormoqchi yoki Hmm, mana bu yerda ham e, kelasi zamon bo'lyapti e, keyin kelasi zamondan kelasi zamon bo'lsa ikkinchisi going to going to e, moqchi bo'lmoq mana shu grammatik struktura bo'lsa bundan keyin fe'lni base form ya'ni birinchi shaklini ishlatamiz going to dan keyin he is going to drive to the airport airport this evening hop ikkinchi shakli i drove i drove to the basketball game after work. I drove to the basketball game after work. Men basketbol o'yiniga, ishdan keyin basketbol o'yiniga bordim, ya'ni mashina haydab bordim. Drove. Mana o'tgan zamon, o'tgan oddiy zamon bo'lyapti. Drove, drove. Demak, shuning uchun ikkinchi shaklni ishlatyapmiz. Have you ever driven across the US? Have you ever driven across the US? Aytyapti, sen hech Qo'shma Shtatlar bo'ylab mashinada haydaganmisan? Mashina haydab yurganmisan, deyapti. Have you ever driven? Ya'ni e'tibor bering, have driven uchinchi shakli bilan have kelyapti. Ya'ni present perfect bilan uchinchi shakli kelyapti. eat ate eaten eat ate eaten eat yemoq degani ate ikkinchi shakli eaten uchinchi shakli uh, o'tgan ya'ni ikkinchi shakli shu yerda adashibdi birinchi shakli oxirida kelibdi. mayli birinchi o'tgan zamonga qaraymiz ya'ni ikkinchi shakliga misoliga qaraymiz we ate lunch early today we ate lunch early today biz bugun tushlikni erta yedik biz bugun tushlikni erta yedik we ate o'tgan zamon ikkinchi shakli have you eaten already have you eaten already sen allaqachon ovqatlandingmi have you eaten already allaqachon yedingmi deyapti ovqatlandingmi already allaqachon yana e'tibor bering uchinchi shakli ya'ni eaten past participle have eaten have bilan kelyapti ya'ni present perfect zamoni bilan where did you eat dinner yesterday where did you eat dinner yesterday kecha qayerda hmm, kechki ovqatni yeding kechki ovqatni kecha qayerda yeding where did you eat qayerda yeding dinner kechki ovqatni yesterday kecha kechga kecha kechki ovqatni Xo'p, bu yerda endi o'tgan zamon ishlatyapmiz. Nima uchun fe'lni birinchi aktni ishlatyapmiz degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Chunki biz hozirgacha ko'rgan fe'llarimizda hammasida o'tgan zamon uchun mana mana bu yerda ham eightni ishlatdik. O'tgan zamon uchun ikkinchi shaklni ishlatib kelyapmiz. Lekin bu yerda e'tibor bering, bu yerda o'tgan zamon bo'lsa ham e, yedingmi deb so'rayapti, ya'ni kechagi narsani yesterday. Э, o'tgan zamonni so'rayapti lekin itda birinchini ishlatyapmiz nimaga birinchini ishlatyapmiz ho'p bu yerda sabab e, bizda allaqachon e, yordamchi fe'l ya'ni o'tgan zamonni yordamchi fe'li did bor bu yerda gapda did ya'ni bitta o'tgan zamonni e, anglatib kelayotgan o'tgan zamonni bizga belgilab berayotgan yordamchi fe'l bor allaqachon shuning uchun biz ikkinchi ikkinchi fe'lni ya'ni asosiy fe'lni shunchaki birinchi shaklni ishlatib ketsak bo'ladi uh, where did you eat deb aytmaysiz balki where did you eat hop inkor gapda ham xuddi shunaqa bo'ladi you didn't eat dinner yesterday deyishingiz mumkin you didn't eat yoki did you eat you didn't eat deb aytmaysiz shuni eslab qoling o'tgan zamon uchun ba'zida ko'pchilik adashtiradi shuni kommentlarda ham ba'zida o'qib qolaman shu o'tgan zamon haqida gapirsa o'sha yoz yozganda ba'zida o'sha komment yozadiganlar e, didn't deb turib bu yog'iga misol uchun spoke yoki didn't aytaylik learned deb ikkita o'tgan zamonni ko'rsatib turgan fe'lni yozib ketishadi bu noto'g'ri shuni yaxshilab eslab qoling hop. Forget, forgot, forgotten. I forgot. Xo'p, forget unutmoq, esdan chiqarmoq degani. Forgot o'tgan zamon uchun, o'tgan oddiy zamon uchun ikkinchi shakli. Forgotten, forgot. Mana bu ikkitasi ham hmm, past participle uchinchi shakl uchun. Xo'p, bu yerda forgottenni uh, e, US, ya'ni e, Qo'shma yani Shtatlarda forgotten deb ishlatadi. E, uchinchi shakli uchun. Uh, UK bo'lsa UK da forgot ya'ni xuddi mana past uh, past simple ya'ni o'tgan oddiy zamon uchun ishlatiladigan formasi bilan bir xil bo'ladi UK Hmm. Hop, misol ko'ramiz. Forget about it. Forget about it. Hmm, esingdan chiqar. bu haqida unut yoki buni unut degani forget about it mana e, hozirgi zamon bo'lyapti hozirgi zamon forget about it I forgot my pen at home I forgot my pen at home can I borrow yours I forgot deyapti men unutdim men esimdan chiqaribman ya'ni nimani ruchkamni men ruchkamni uyda unutib qoldiribman senikini olib tursam maylimi can i borrow yours senikini olib tursam maylimi ya'ni o'sha qarzga olib tursam maylimi senikini deyapti ho'p bu yerda past simple ya'ni o'tgan oddiy zamon bo'lyapti ikkinchi shakli mana bu birinchi shakli bo'lganda bu ikkinchi shakli have you forgot that you had an appointment have you forgot that you had an appointment aytyapti esingdan chiqdimi seni uchrashuving borligi seni uchrashuving borligi esingdan chiqdimi appointment o'sha uchrashuv degani uh, have you forgot mana mana bu yerda uk ya'ni united kingdom da ishlatiladigan shakli kelyapti uh, forgot bo'lib endi us uchun ya'ni united states uchun ishlatiladigan shaklini ko'ramiz you'll have forgotten by the time you get home you'll have forgotten by the time you get home sen esingdan chiqargan bo'lasan esingdan chiqarib qo'yasan deyapti by the time vaqtgacha sen uyingga yetadigan demak sen uyga yetguningcha sen uyga yetadigan vaqtinggacha esingdan chiqarib qo'yasan unutib unutib qo'yasan deyapti you'll have forgotten bu future uh, future perfect bo'ladi ya'ni uh, bu ozgina murakkabroq bunga e'tibor bering muhimi e'tibor bering bu yerda ham perfect zamoni bilan kelyapti have forgotten have forgotten have dan keyin forgotten ya'ni uchinchi shakl kelyapti hop grow grew grown grow grew grown did you grow that plant mm -hmm. grow degani o'stirmoq degani o'stirmoq yoki o'smoq grew ikkinchi shakli grown uchinchi shakli misolni ko'ramiz did you grow that plant mm -hmm. sen o'sha o'simlikni ana bu o'simlikni o'stirdingmi deyapti sen ana bu o'simlikni sen o'stirdingmi did you grow that plant ho'p mana yana birinchi shakli kelyapti fe'lni birinchi shakli gap o'tgan zamonda bo'lsa ham ya'ni gap o'tgan zamonda bo'lsa ham biz birinchi shaklni ishlatyapmiz xuddi boyagi qoida bu yerda did bor bitta o'tgan zamonni anglatuvchi fe'l bor shuning uchun biz keyingi fe'lni grow deb ketishimiz mumkin ya'ni yordamchi fe'li o'tgan zamonda she grew up very poor she grew up very poor hop grew up degani o'sha o'smoq katta bo'lmoq degani u judayam nima deyapti kambag'al bo'lib o'sgan kambag'al bo'lib o'sgan she grew up very poor kambag'al bo'lib o'sgan the plants have all grown The plants have all grown. O'simliklar hammasi e, o'simliklar to'liq o'sib bo'lgan deyapti. O'simliklar o'sha e, o'sib bo'lgan. Polni o'sib bo'lgan grown past participle. Yana bu yerda e'tibor bering. Have have bilan kelyapti. Have grown. E, past participle ya'ni 3 shakli grown. hold held held hold degani ushlamoq held ikkinchi shakli held uchinchi shakli ikkinchi uchinchi shakli bir xil hold on for a few more minutes hold on for a few more minutes ho'p endi hold bu yerda hold ushlamoq ma'nosida kelmayapti uh, hold on bilan birga kelib uh, ma'nosi o'zgaradi bu yerda preposition bilan kelgani uchun hold on uh, kutib tur degani hold on shoshmay tur kutib tur hold on for a few more minutes ya'ni bir necha ya'ni yana bir necha daqiqaga kutib tur deyapti ya'ni ozgina kutib turgin yoki shoshilmay turgin yana ozgina deb hold on telefonda ishlatishingiz mumkin telefonda gaplashasizda nimadir ish qilayotgan bo'lsangiz hold on deb to'xtab tur yoki shoshmay tur deyishingiz mumkin endi o'tgan zamon ikkinchi shakli she held the bat tightly and entered the tunnel. She held the, the bat tightly and entered the tunnel. Mm -hmm. held mana endi ushlamoq ma'nosida kelyapti u ushladi nimani the bat bat bat bu uh, e, beysbol tayoqchasi bor-u, mana shunaqa tayoqchani bat deydi she held the bat tightly mm, o'sha demak tayoqchani mahkam ushladi and va entered the tunnel tunnelga kirdi enter kirmoq held o'tgan zamon uchun ikkinchi shakli endi uchinchi shakli i've held her hand before i've held her hand before men mm, uni qo'lini oldin ushlaganman held her hand uning qo'lini oldin before oldin ushlaganman ya'ni e'tibor bering have bilan kelyapti held have held uh, have held Xo'p, keep, kept, kept. Keep. Keep degani saqlamoq, kept, kept. Ikkinchi uchinchi shakli o'tgan oddiy zamon va past participle. I'll keep your secret. I'll keep your secret. Uh, keep keep a secret. Keep a secret degani sir saqlamoq. Keep your secret deb Seni demak siringni seni siringni saqlayman deyapdi. Hech aytib qo'ymayman demoqchi. Keep mana birinchi shakli. Э, bu yerda future ya'ni will will bo'lgani uchun e, kelasi zamonni yordamchi fe'li bo'lgani uchun e, keepni o'zini ishlatamiz ya'ni birinchi shaklini ishlatamiz ikkinchi shakl uchun John kept the door open for his mother John kept the door open for his mother John eshikni onasi uchun ochib turdi deyapti ochib turdi keep the door op open mana eslab qolsangiz bo'ladi keep the door open o'sha eshikni ochib turmoq ochib turmoq keep the door open open eshikni ochib turmoq hmm. bu yerda o'sha o'tgan zamon bo'lyapti gap o'tgan zamon bo'lgani uchun hmm, kept ikkinchi shaklni ishlatyapmiz endi uchinchi shakli uchun have you kept your word to peter have you kept your word to peter endi bu yerda keep your word keep uh, uh, keep one's word ya'ni keep word bu uh, va'dasida turmoq degani keep uh, keep my word I, I keep my word men va'damda turaman uh, demak so'zimda aytgan aytgan gapimda turaman degan ma'noda uh, have you kept your word to peter degani peterga aytgan va'dangni va'dangda turibsanmi hmm, deyapti Have you kept your word to Peter? Mana bu yerda yana have kept uchinchi shakliga have bo'lib kelyapti. Leave, left, left. Leave, left, left. Leave hmm, ketmoq degani chiqib ketmoq, biror joyni tashlab chiqib ketmoq leave bo'ladi. Left, left ikkinchi uchinchi shakli. Will leave as soon as you get home. will leave as soon as you get home mm -hmm. as soon as degani bilanoq degani bilanoq as soon as bilanoq sen uyga yetishing bilan you get home sen uyga yetishing bilanoq as soon as you get home will leave biz jo'naymiz biz chiqib ketamiz deyapti ya'ni uydan chiqib ketamiz yana bu yerda uh, will will turibdi kelasi zamonni yordamchi fe'li shuning uchun biz birinchi shaklni ishlatyapmiz ikkinchi shakl uchun We left the book at home. We left the book at home. Biz yani, kitobni uyda tashlab uyda uyda qoldirdik. Xo'p, leave. Leave endi yana bir ikkinchi ma'nosi hmm, o'sha biror nimani tashlab qoldirmoq. tashlab qoldirmoq tashlab ketmoq leave bo'ladi bu livni ikkinchi ma'nosi birinchisi biror joyni tashlab chiqib ketmoq bo'lsa endi biror nimani tashlab ketmoq ham leave bo'ladi we left the book at home biz kitobni uyda qoldirdik qoldirganmiz o'tgan zamon o'tgan oddiy zamon bo'lyapti gap shuning uchun ikkinchi shaklini ishlatyapmiz he's left the house early this morning mm -hmm. his left bu yerda he has left he, uh, has qisqartirilgan shakli he, he has left the house early this morning u bugun ertalab uyni erta tark etdi uydan erta chiqib ketdi deyapti uyni erta tashlab chiqib ketdi he, he has left Xo'p, mana do'stlar, siz mana shu 10 ta hmm, noto'g'ri fe'llarni mana bugun ko'rib chiqdingiz agar shu yergacha ko'rib sabr qilib kelgan bo'lsangiz umid qilamanki bu sizga ma'qul kelgan endi yana bir narsa boya yozgan fe'llaringizni kommentga yozgan fe'llaringizni qanchasini to'g'ri topdingiz mana shunga e'tibor bering va xatolaringizni to'g'irlab nechtasini to'g'ri topganingizni komment yozib qoldirsangiz juda yam xursand bo'lardim ho'p mana do'stlar shu bilan bugungi darsligimizni tamomlaymiz umid qilamanki Bu video darsi sizlarga ma'qul keldi. Yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar yoqmagan bo'lsa, dislike bossangiz ham mayli. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.